सभी बड़ों का राजा सबसे ऊंची उसकी था जब उनके खट्टे कच्चे बड़े चाव से खाते बच्चे उन्हें देखकर कोयला भी मधुर मधुर गीत सुना बेसी लंगड़ा और गिरा उनके